hay do'stim mani xorazmning havolari zo'r to'ybasim u navolari zo'r do'stim meni xorazmning havolari zo'r to'ybasim u navolari zo'r allomayu hofizlar yurti jaloliddin shoh feruzlar kezar yurtin allomayu xofizlar yurti ey jaloliddin shoh firuslar yurti